inilah perjalanan menuju spot mancing ini ada orang nyabit ini mas-mas yang sering mancing nih kok sekarang kok nyabit ya Untuk apa Untuk makan apa mas makan kelinci kelinci <laughs>